声凄怨，嗰个冷言。 到此安慰，交织虽不免你多事，孤事事将你怀记。 佢夜遇被也賜，賜啊，令到啼呀是改非，自问我愧對我未？ 玉啊瓦，取仙。 醉倒在西宫，我只得偷偷到来，将叫你探视。吓，你偷偷嚟？静静嚟嘅咋？ 行是和非，唉，今晚好梦重圆，请勿谈往事。得欢愉，处咯，娇话且欢愉，趁此大好呢事。 勿负孤王。 hey วงหยัดนาเลมา 有黯然话别，最后相会嘅时机。